Net zijn ingestapt. Welkom aan boord van de afscheidsrit van de 65018. Uw zitplaats die staat aangegeven op het eh, treinkaartje wat u hebt ontvangen. En we verzoeken u ook om op die plaats te gaan zitten, want de trein is volgeboekt. En er komen straks nog passagiers bij in Utrecht en in Arnhem. We wensen u een hele fijne dag.